Привіт! Сьогодні 15 липня 2013 е, року, і ви дивитесь uncranian.com. Я Антон, так. а це Анатолій. Так, зараз дуже глибокий ранок, і мене справді ще б поспали, але так доля склала, що я скоро маю їхати від Антохи, котрий е, розбазував табір на Невиць... біля Невицького замку для відбудови його. Ну так, тут копають рів, всяке таке. Та, поки всі копають. По... Та, поки всі копають, ми тут насолоджуємось краєвидами, тому що тут дійсно дуже красиві краєвиди. От, А. коротше, хотіли показати вам це прикольне місце. Ми зараз на е, внутрішній стіні Невицького замку, і зазвичай ми сюди приходимо ввечері, тут посидіть, чайку попить. А тепер прийшли і просто були вражені, який тут прикольний туман. Коротше, цікавість цього місця в тому, що е, вона біля Ужгорода, і це зовсім біля державного кордону України. От те, що ви бачите прямо за нами, за декілька кілометрів це вже Словаччина. Тобто просто отак от руку подати і відчуваєш, який тягне в шенгенську зону. От туди, от туди. Чувак, потім, потім. А якщо дивитись в той бік за Ужгород, то там ще, ну, якщо не було би цього туману, то там, там, там є Угорщина. Ось, куди ми поїдемо, з Толіком дуже скоро. Так, то насправді ми так ненадовго наблизились дуже-дуже близенько до того, звідки ми будемо починати нашу дорогу. Насправді через Карпати ми їхати прямо не будемо, тому що це вбивство, повірте мені, я перевірив. Вже <laughs> потренувалися. Так, вже потренувались. Але ось через е, буквально тиждень, Реально через тиждень. реально через е, тиждень, ми вже будемо пакувати наші пляцаки. Так, там якось щось дуже красноласно відписувати на комп'ютерах, шукати останні каучі. Так, і просто валити, валити, валити в подорож. І це, буде- це має бути дійсно кльово. Так. Так що старт Слідкуйте за нами. 23 липня. Так, 23-го. Е, е. Ну, коротше, так, це понеділок, ранок знаємо. Так що тримайтесь. Ось, всім привіт із Закарпаття. І хорошої вам погоди. Так, от- отут, до речі, десь, мабуть, тут вирощують ту кльову закарпатську ромашечку, що я обожнюю пити. <laughs> Так що пийте чай, прокидайтесь і гарного вам дня. Подовше.